giusto per eh, prendere il caffè o il tè in maniera diversa. Dopodiché ci abbiamo anche qui le poesie non finite alla ah, cassa. Ok, perché poi comunque potrete anche avere questo omaggio delle, delle poesie di alcuni versi di poesia. Lascio la parola a Piera. Piera dirà chi è l'autore, il titolo della, della, poesia e declamerà appunto queste, queste poesie. Grazie Piera. Allora, la prima poesia è una poesia di Pablo Neruda, scritta nel 1937-38, in seguito alla guerra di Spagna. Neruda aveva vissuto per un po' in Spagna, si era innamorato di questo paese e quindi ha deciso di dedicare questa, questa tra le tante, questa poesia. Spiego alcune cose. Chiederete, ma dove sono i lillà? E la metafisica coperta di papaveri? E la pioggia che fitta colpiva le sue parole, riempendole di buchi e uccelli? Vi racconterò tutto quel che mi accade. Vivevo in un quartiere di Madrid, con campane, orologi, alberi, da lì si vedeva il volto secco della Castiglia, come un oceano di cuoio. La mia casa la chiamavano la casa dei fiori, perché da ogni parte conflagravano gerani. Era una bella casa, con cani e suinizi. Ti ricordi, Raul? Ti ricordi, Raffaele? Federico, ti ricordi, ora che sei sottoterra, ti ricordi della mia casa balconata, dove la luce di giugno ti soffocava la bocca di fiori? Fratello, fratello, tutto era gran voce. Sale di mercanzie, mucchi di pane palpitante, mercati del mio rione di Argelles, con la statua come una seppia pallida tra i merluzzi. L'olio era versato nel cucchiaio, un profondo brusio di mani e di piedi riempiva le strade. Metri, litri, acute essenze della vita, pesci accatastati, intreccio di tetti nel freddo sole, dove la freccia fosse a fatica, fino a voglia delirante delle patate, pomodori in fila, in fila fino al mare. E una mattina tutto era in fiamme, e una mattina i roghi uscivano dalla terra, divorando esseri, e da allora fuoco, da allora polvere da sparo, da allora sangue. Banditi con aeree e con mori, banditi con anelli e duchesse, banditi con neri frati benedicenti, arrivavano dal cielo a uccidere bambini e per le strade il sangue dei bambini correva semplicemente, come sangue di bambini. Sciacalli che lo sciacallo schiferebbe, sassi che il caldo secco sputerebbe dopo morsi, vipere che le vipere odierebbero. Davanti a voi ho visto sollevarsi il sangue della Spagna per annegarvi in una sola onda di orgoglio e di coltelli. Generali, traditori, guardate la mia casa morta, Guardate la Spagna spezzata. Però da ogni casa morta esce metallo ardente, invece di fiori. Da ogni foro della Spagna, la Spagna viene fuori. Da ogni bambino morto viene fuori un fucile con occhi. Da ogni crimine nascono proiettili, che un giorno troveranno il bersaglio del vostro cuore. Chiederete, perché la tua poesia non ci parla del sogno, delle foglie, dei grandi vulcani del paese dove sei nato? venite a vedere il sangue per le strade, venite a vedere il sangue per le strade, venite a vedere il sangue per le strade. Seconda, noi abbiamo cercato di scegliere non solo poesie ma anche canzoni, perché secondo noi le canzoni spesso sono poesie. Questa è di Giorgio Gabere del 1972, poco conosciuta, che si chiama Dove andate? Dove? Dove andate? E perché le vostre spade sono state sguainate se nel podero erano già riposte? Voi credete che sia stato poco il sangue versato in terra e in mare per trascinare il nemico in catene e per causare le vostre rovine? Nemmeno gli upi, nemmeno i leoni infieriscono sugli animali della loro stessa specie che cos'è che spinge voi? Che cos'è che vi trascina a placare il desiderio della violenza? Nessuno viene a darmi risposta, nessuno può sul suo viso nascondere la paura. Siete spinti da un tragico destino e i fratelli uccidono i fratelli, fin da quando la terra fu macchiata dal sangue di Remo. Dove, dove andate? E perché le vostre spade sono state sguainate se nel fodero erano già riposte? Voi le avevate soltanto nascoste. ultima prima di un piccolo break. Allora, questa è una canzone invece scritta da Peter Gabriel per ricordare uh, Steven Biko, un, uh, un, ragazzo di colore del Sudafrica che ha combattuto contro l'apartheid ed è morto in carcere eh, dopo essere stato seziato, picchiato e idiota. La canzone del 1980 si chiama Biko. Settembre 77 a Porta Elizabeth il tempo è bello. Tutto procede come al solito, nella stanza 619 del commissariato. Ah, oh, Vico, Vico, perché Vico? Oh, Vico, Vico, perché Vico? Igiamogia, Mogia, quest'uomo è morto. Quando di notte provo a dormire, riesco a sognare solo in rosso. Il mondo là fuori è bianco e nero, con un solo colore morto. Oh, Vico, Vico, perché Vico? Oh, dico, dico, perché dico? Isa Mosa, Isa Mosa, quell'uomo è morto. Puoi soffiare su una candela, ma non puoi soffiare sul fuoco. Una volta che le fiamme hanno iniziato a bruciare, il vento li alimenterà. Oh Vico, Vico, perché Vico? Oh Vico, Vico, perché Vico? Isa Mosa, Isa Mosa, quell'uomo è morto. E gli occhi del mondo ora stanno guardando stanno guardando. Valore, eh. Facciamo una piccola pausa e poi ne leggiamo